हाय फ्रेंड्स मयूर यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आज आपण बनवणार आहोत उपवास स्पेशल साबुदाणा खिचडी फ्रेंड्स तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर अशाच नवीन नवीन रेसिपी बघण्यासाठी नक्की सबस्क्राईब करा साबुदाणा उसळसाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे एक बाऊल साबुदाणा हा मी या बाऊलनी एक बाऊल साबुदाणा रात्री स्वच्छ धुवून भिजत घातलेला अर्धा पाऊल शेंगदाणा कूट एक चमच विरे पावडर दोन हिरव्या मिरच्यांचे काप आणि दोन लाल मिरच्यांचे काप ही लाल सुकलेली मिरची आहे एका लिंबाचा रस एक चमचा जिरे बटाट्याची काप मी पाण्यात ठेवलेले आहे चवीनुसार मीठ चवीनुसार साखर सर्वप्रथम कढई गरम करून घ्यावी त्यानंतर जर आपण साबुदाणा भिजवायचं विचारलो तर गरम पाण्यामध्ये साबुदाणा तीन तास भिजत घालायचा तो लवकर मुरतो ते गरम झालेलं आहे पण यामध्ये जिरे ॲड करूया

शकतो तो आपला बटाटा शिजला बटाटा शिजलेला आहे यामध्ये आता एक स्पून मिरे पावडर ॲड करूया तर साबुदाणा लिंबाचा रस इथे मी एक लिंबाचा रस ॲड करत आहे पुन्हा व्यवस्थित ढवून घ्यावं फ्लेवर ऑफ दोन मिनिट झालेले आहे बघा छान फ्लेवर आलेला आहे आता यामध्ये आपण शेंगदाणा पीठ ॲड करूया चमचा मीठ स्पून मीठ ॲड केलेली आहे आणि एक स्पून साखर हे सर्व ॲड केल्यानंतर पुन्हा गॅस ऑफ करून छान अशी आपली टेस्टी अशी साबुदाना खिचडी तयार झालेली आहे तुम्हीही नक्की बनवून बघा आणि कमेंटद्वारे कशी झाली मला नक्की सांगा मयुरी यूट्यूब चॅनल बघितल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद अशाच नवीन नवीन रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद